کسکه تو وایتی میخوره تو وایتی میخوره درسون میدم teammate has been killed. Enemy eliminated. Voidwalker activated. دیگه ببینم سر هیچی پوچ کجا رفتین خیار محترم کس که تو وایتی می کس کیست به وایتی میخوره درسون میدم حالا فشار تو بخود داد تلفنوی collapse imminent. Get the No, fuck, never نگاه نگاه کمپر یه دنس وای دیدم تو بابا اوه اوه اینا اسکوادن اشکان سنت من اسکواده بیا بیا بیا بیا بیا Εκεί πέρα. Half of the teams are eliminated. Down to the last five teams. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Void walker activated. بیا دم اونجا نشسته چه گویی میخوری یابو یه کد وایپ کردم پرو شدم اینجا که بیاید دو نفر کاور دو ساعت میگم کودن کوادن کودن نکشتم وایپ کردم وایزت اونجا نمیدونم چه غلط داری میکنی اهمیتی نمیدم اش کن دیگه جایی بیان تجاوز کنم به تو نمیام بود میذارم ببینیم سگ زمین میزنه برمیگره یه چیلی یه دونه میذارم من میمیرم مادر کرده بازیت خوبه روسا Hagyj perc Jó.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 Airdrop has been delivered. Be careful, a poltergeist is active. The airdrop is coming. Supply drop incoming. Circle collapse imminent. Get to safety. 23 دادم بالا لبی بالا لبی سگ پدر حروم زاده بالا بخار من بالا گم شو اونی بعضی نمیشه فوششون ندی با فوششون بدی بیشورا رو شاخ در میاره